如果给我点建议，留言在下方。如果喜欢我这支影片的话，不不不不，我刚想什么？如果喜欢这支影片的话，不好意思，我是新手 YouTuber。Hello，大家晚上好，这里是周贤忠就今天要来聊聊天啊，今天的就是爱闲聊要聊什么东西呢？ 其实这这个其实这整段我已经录第二次了，现在是第二次。刚刚呢，焦距没有调好，调成了手动对焦，压根忘记我讲了七分钟的话，我整个脸是糊的，背景给我在后面那个墙壁上黑墙上，请问要干嘛？请问要干嘛？ a l r i g h t 今天的就思爱闲聊，要聊什么呢？聊到我今天的生活，怕大家的等我的芯片等有点久，或者看我的脸书专业也都没有发照片啊，发文都没有，跟大家讲讲话，闲聊闲聊，就是我们跟长辈讲话的时候，或者是长辈有时候找我们有需求，他们其实都已经很客气了，而且又是长辈，虚心向晚辈求教的时候。 想一想，如果我们还有点不耐烦不客气，很糟糕哈。今天我回家买了早餐给我妈我妹吃之后，很开心的跟他们分享一件事。其实我先跟我妹分享，昨天晚上，但她就酷酷的就哦哦哦，妹就酷理我，赶紧跟我妈分享，换一个人分享，淘一淘的，淘拍一下啊。 我最近知道一个 Netflix，Netflix 非常棒的大平台，很多的影集啊、电影啊、电视剧啊、啊脱口秀等等的，赶紧跟我妈分享，一定要让她会使用，我就赶紧教她，一步一步的教她，让她试试看。第二步来了，说。 你记不记得好几年前我就买了一个东西叫做 c h r o m e c a s e h d m i 的插头插到你电视机的后面呢，手机可以经过这个 WiFi 直接连它，连 YouTube 影片啊，或是它有支援一些 App 会传到你的电视机上面，Netflix 也可以用这个 c h r o m e c a s e 我就教他第二步，我就跟他说你到后面把这打开啊，然后你你看你这个点这边有多了一个图案对不对？这个图案你按下去，它是不是有一个荧幕的图案？按下去就连过去了，瞬间的学会之外呢，它开始狂滑哎，看有什么片单，开始看了这个环太平洋。 他学会了，我也很开心，很欣慰。其实我们都是爱家人的，我相信你也是。那为什么我们会有不耐烦的？最近看了《一心入侵》，它里面讲到的东西，我觉得蛮有共鸣的。因为每个人的逻辑思维、讲话方式、谈吐、语速都不一样。那有的时候我们晚辈，也许我们的思想跟上一辈的讲话的方式比较不一样，逻辑思维比较不一样，或者是说有的时候反而不是更多的知识，而是更能去体谅别人的想法，体谅别人的思维，站在不同立场去看同一件事情。 让我自己在对同一件事情的时候，有更多层面、更多角度的切入点。同样的，我今天可能碰到一个外外星人，这 arrival 的剧情了啊！以下暴雷，他碰他给我一些语言，我们如果用我们自己的思维，用我们讲话的方式去想，会想不通的。你要打破那个成见，打破那个所有的规则。里面有讲了一个很重要，哎，现在暴雷啊，不想听的它跳掉。就他里面讲到那个外星人的语言呢，他讲的语言会让时间呢非线性，太屌了！时间可以非线性，这就是我们是过去、现在、未来，所以我们会这样讲话。可是，在那个片里面，他的构思是。 它涂涂一个图案，这个图案在这一秒钟之内完成，可它就有非常多的含义在里面，以及它可以打破时间。他现在讲的东西可是未来的东西，是不是很酷？就是不同的逻辑思维，所以我们要多体谅一下别人，会期许自己。把发言的同时，先想一下别人真正的含义，或者人家出于什么样的心态去讲，多去了解人家想的东西再讲。那第二件事情就是今天呢，我忘记剪头发，然后剪片剪得太认真了，整个忽略时间，跟大家说不要匆匆忙忙了，赶紧冲下楼。平常我是跟一个好朋友帮我剪头发。 那今天因为真的时间来不及啊，到家里附近的小零减法之类的那种连锁减了一下。在这边，如果那个美眉有看到的话，跟你说一声谢谢，减的很棒。我很赶，然后你们还帮我减这么快，减这么棒，就谢谢你，谢谢你，谢谢你帮我减一个。我觉得减的真心。What do you mean？Anyway，第三件事情，后来我不是去试镜了吗？我妈就带着喜德想说跟我出去兜兜风、透透气，我就开个车到试镜的地方了，停，我要去试镜喽，关门，砰，下来，走个两步，大概两秒到四秒而已吧。 完了完了完了！啊，我马上回头，因为我的脑海里是不是我妈开门的时候不小心让喜德跑出来了，然后在马路上奔跑这样？我非常的紧张，赶快回头，赶快走过去。结果不是，他让喜德把车反锁了。千千万万不要把婴儿、小狗、小猫、猴子任何的宠物放在车内，拜托，一秒都不行，一秒都不行，因为它们是活的，他们会动，他们会动，所以他们会做出你想不到的事情。当他们做出你想不到的事情的时候，就换你想不到，你该怎么办了？ OK，你知道今天为什么会造成这样的事情吗？他从副驾开了门出来，绕过车的后面，开门的时候喜德很开心，会在那个窗边这样，快开快开快开！然后他的手就啪嗒把这个中控锁给他按下去了，砰砰砰砰砰，四个门瞬间的锁起来。好在这个我妹的男朋友这个驱车前往，拿了我们家这备这种备用钥匙帮我们解围了，再次谢谢他。好的，现在就看到我私信回来了。 好，今天是一个就是上班族，希望会上，然后就有新的广告让你们看见了。就四爱闲聊，就聊到这边了。我要去剪最新的片子，接下来的芯片会是哪一支？会是什么内容？对了，连假期间别下完了，天气也回暖了，接下来两天你们要去哪里呢？告诉我，给我点建议，留言在下方。如果喜欢我这支影片的话呢？如果喜欢我这支影片的话，不不不不，如果喜欢这支影片的话，不好意思，我是新手 YouTuber。 如果喜欢我这支影片的话，请留言在下方帮我分享，或者是介绍给你的好朋友。不喜欢也没关系，帮我按个 dislike。喜欢的话，帮我按个喜欢的话，帮我按个 like。不喜欢的，帮我按 like。Anyway，好，拜拜，peace。